أبا أسكتر هرتنا والله بحب إن أسكتر تهالمانو سيكي أبو قرارت مدافع ميان بها قرارتك ما أغينا ني أذي وجيغاس بالعاب صاروا قانك ويك ما فهمتي كنا جبهاش حسن ضد يد وقد عملوا فرعوزة يا قفتان وحان أفدي بقفتان عنا يس thank you sister thank you هذا حرش حبتين حبتين سيكا سيكا سيكا حبتين صبر وان سلفي <laughs> اه ما صدق يلا شنتين حبتين والله بالله شنطة ما تقانا يو جايز هذا سو قرطان هكيا لنا نكانت شنطة إذنك قاعدة وإذنك يعني شنطان سعر وجرة وقف سعر الروسة بعدين <laughs> سانا لو بعي سانا أجل aye ma dheeleen ka waran ma dheeleen maahano waa kala qabnaa maxaa qabnaa halaa ku dheera halaa ku dheeraay halaay dheertaa dhib mala haddaa igu booda labaa kaaga dhigi lahaay maadaama shan haysto laakiin dhib malaa dad kala jaansi qoftaana ii jibis wallahi waa maasantaa baay qoftaana ii jibis <laughs> saasaan kaa rabaa xabiibti tiktokaadana waa ku xirannahay waa kula soconaa badadaalada thank you walaalkay in badan ma fahamte salaamu calaykum